सरकार गरीब लोगों को बीपीएल कार्ड्स इजरा करती है ताकि गरीब लोगों को सहूलियत पहुंचे और उनको सस्ते दामों पर चावल और बाकी चीज़ें मुहैया हो लेकिन ज़िला कुलगाम में बिजली का महकमा एक ऐसा महकमा है जो गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता है और हर महीने उनको बीपीएल नहीं बल्कि एपीएल बिलें भेजी जाती है जिसकी वजह से ये गरीब लोग नहायत ही परेशान है अस मसल इस पा already B P L card चलान हज बी पी एल राशन तवान मगर अफसोस मुकाम कि अच्छे बिजली बिल ए पी एल मज ये जन बूजमुत मे अं बी पी एल बस यह बिल अख तह रुपये वनकन रेट मगर अवान हज साड त्रे हथ पे पाँच हथ तान तेट हेकन ये जन अक बत वो अक बत दाजान वनकिनसन वोस बहुत बह दपान बहुत दपान बह कत पे वाले नाका अस नश यूत तांगर कहें बहुत वन ये तुहद जरिए मुतल हाकम तान यह कत वातन यसान ताकि तम कतन मोन मसल हल हज मसल यम क्या ये ये कस खबर कत आ मे ही तो अस पे गोस इंसाफ कायम गसन बस नश कार्ड तूज तुम वो ये یہِ چھُ یہِ چھُ بی پی ایلَس منٛز حظ کارڈ وٕچھان چھُو تُہۍ کہِ نٔے دِتِکھ اَسہِ اوترے حظ یِم کاپی فِلحال وٕچھِو حظ تُہۍ یہِ چھُ بی پی ایلَس منٛز حظ کارڈ اَسہِ یہِ چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ حظ کینٛہہ گژھان बिजली महकमे के कुलगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मेरी गुजारिश है कि इस मसले की ओर फिल फोर ध्यान दें और इन गरीबों का मसला हल किया जाए आप भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक ये बात पहुंचा सकते हैं और हमारी स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कश्मीर अनहर के लिए जिले कुलगाम से मैं सज्जाद शाह